Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini saya akan sharing bagaimana membuat website gratis melalui Google bisnisku Oke langsung aja kita cari aplikasi Google bisnisku Kita klik Ya eh, Perhatikan Bagian bawah itu ada beranda pelanggan profil dan lainnya kita klik lainnya kita ada titik tiga mendatar ya kita klik lainnya lalu ini adalah tampilannya kita klik bagi bagian dua yaitu situs kita klik situs oke sebelumnya saya sudah memilih ini ya es krim bisnis site ini untuk yang gratisan tapi teman-teman tapi kalau misalnya menggunakan domain atau ini yang bagus kembangkan bisnis secara online ini adalah pilihan domain yang ditawarkan dan uh, eh, bagus juga ya ini ada pilihannya ada .net dan ini berbayar tapi kalau untuk yang gratisan dia domainnya diakhiri dengan business site tapi kalau ingin berbayar dia ada banyak pilihan itu ada .net yang seharga 165.930 per tahun ada ORG 165.930 per tahun ada CO 414 yang .comnya tidak tersedia dan ada lihat domain lainnya. Tapi gini, tapi sekarang saya mau bahas hanya yang bisnis apa website gratis yaitu ya ini dia. Ini sudah ada ininya domainnya ya bisnis site. Kita tinggal pilih web apa yang akan kita inginkan dari bisnis kita. Nah, ini saya buat es krim station. Jadi jadi deh. Jadi webnya itu ya yang di webnya adalah ice cream station business site jadi tampilan seperti ini ya lihat menu jadi tampilan seperti ini ini saya copy dulu Oops. ya profil jadi di sini akan muncul ya ya bisa muncul ya new webnya sana jadi itu teman-teman ya jadi, jadi ada pilihan dia ada .net, .rg ada yang berbayar dan ada yang gratis kalau yang gratis ya seperti ini kita akan coba ya buka linknya kita buka Google Chrome jadi tampilan seperti ini uh, untuk webnya ya ini dia jadi tampilannya seperti ini es krim station hmm, buka ya, ya seperti ini inilah selama ini yang saya input di Google bisnis saya jadi otomatis sudah menjadi web ini lengkap sama tanggal postingannya tahunnya jadi lengkap dan kita bisa share link webnya ya kita copy ya ini ada juga nomor teleponnya nih bagian bawah ya terhubung ke nomor handphone saya lalu ada menunya ini lengkap ya bisa di aplikasi ada rutenya Google Mapnya jadi lengkap ya webnya tinggal langsung pakai ibaratnya jadi mau yang gratisan atau mau bayar tinggal pakai tapi yang gratis yang bedanya adalah domainnya domainnya di belakangnya itu aja yang membedakan antara yang gratisan sama yang berbayar dan untuk yang berbayar pun tidak terlalu mahal dia untuk per tahunnya berapa tadi tergantung jenis domainnya ya tapi rata-rata di 160-an ya ini dia tadi ya 165 uh, eh, ya tergantung teman-teman tergantung kebutuhannya biasanya kalau misalnya berbayar itu ya pengaruh ke brand bisnisnya Oke, itu itu dulu eh, sharing saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya ulangi lagi kesimpulannya. Nah, pertama, buka Google Business Ya, mungkin tadi kelewat. Buka, Google Business Lalu bagian perhatikan bagian bawahnya ada beranda, pelanggan, profil dan lainnya. Kita klik lainnya. Lalu kita pilih situs. Oke. Okay langsung aja kalau misalnya belum ada webnya tinggal klik ini kita ketik nama Google bisnis kita atau usaha kita langsung oke okay. tapi ini karena udah saya buat saya langsung aja atau kita bisa memilih jenis domain yang lain tapi berbayar sesuai dengan kebutuhan kita ya ini ada 165.000 ada org ada co ada segala macam Oke, okay. itu dulu. Ya ini tampilannya webnya nanti. Ini bisa kita edit-edit ya. Ini berdasarkan postingan yang kita posting selama ini di Google Bisnisku. Oke, okay, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe.